Hey mi gente de flowsomario.net, andamos aquí con el colectivo Buena Vida Gang que están rompiendo aquí en Barranquilla, aquí con, con, los, niños de la Sama también. su papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontré el día de hoy? Yes sir, primero de todo muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes. Estamos aquí en Barranquilla, tirándola todo en Buenavida Gang, Gang, Gang, you're in the vibes. Un placer estar con ustedes en mi manso, lo que se viene es candela, se tienen que agarrar y preparar. a ¿ah? Papi, quiero que me hables de, todo este colectivo que estás armando, toda esta locurita que, que, estás trayendo aquí a la ciudad. Creo, creo que son sonidos frescos, son, ahorita estábamos escuchando algo que se viene bien, bien goleto. bien goleto y listo. Algo que se viene bien goleto y quiero que me hables de, de, de porque tú teniendo la oportunidad tal vez de invertir en, otras en otras partes, estás invirtiendo aquí en Barranquilla guía y, trayéndote estos talentos nuevos. Claro que sí. Yo empiezo la música en el 2017 y en el 2018 y 19 empiezo a trabajar la idea de Buena Vida, que no la traigo a vida sino hasta el 2020 del proyecto de pandemia. Una vez que hago la primera cabina, que es aquí donde estamos ahora mismo, pues nos metimos en la Cámara de Comercio en el 21, estamos todo monocuco, bien legal y seguimos con la expansión. Nos pasamos a la parte audiovisual también para poder tener lo que el concepto que quería crear, que es un conglomerado de entretenimiento internacional. Tuve la oportunidad, tengo la oportunidad de estar en Nueva York, ya llevo cuatro años allá y también tenemos sede en Nueva York, Miami también, por lo que somos un conglomerado de entretenimiento internacional. Mucho, mucho, mucho público que se pueda abarcar que se abarcar y hay que continuar camellando con gente tanto de toda la costa porque siempre hay que poner a Colombia en el mapa y los que somos. Y tenemos mucho apoyo también en New York, en Miami, toda la parte de USA, siempre trayendo sonidos frescos y sacando sonidos frescos también. Un conglomerado de entretenimiento internacional y no nos vamos a cansar hasta que estemos en todas las esquinitas del mundo. Y eso yo lo voy a venir. Eh, ustedes que son de la Sama, ¿cómo fue el llamado de, de Gan? ¿En qué, en, qué, momento ustedes dijeron, bueno, vamos a ser parte de Gan? Pues no, o sea, en realidad yo conozco a Mansu desde, uff, como hace tres años. Y Mansu siempre ha sido un hermano mío, ya. Eh, lo considero como un panita más, un hermano. Y le comenté a Mansu que tenía unos proyectos. Me dijo, Railo, muéstramelo. Y pues aquí estamos trabajando con Mansu, ya. Como se... Y Rivera, papi, ¿cómo fue el llamado de, de Buena Vida Gana? Pues todo se dio por medio de Railo en una conversación que la verdad se esperaba proyecto y pues la verdad hubo bastante acople, hubo como que dice el feeling necesario para hoy en día estar aquí y hacer parte de Buena Vida Gang, aquí al lado del CO, e la compañía, se esperan muchas cosas buenas, gracias a Dios, se cuenta con un gran equipo y estamos empezando, pero esperamos dar lo mejor y seguir en lo mejor. Agradecidos de verdad con, con Buena Vida Gang, con Mansu, con todo su equipo de trabajo, porque de verdad es que es una gran oportunidad y me da una, una satisfacción pues trabajar y pues sumar, más no restar. Sí, sí, sí, totalmente. Y la gente o los, artistas emergentes que están saliendo y que tal vez vean, uy, estos manes están maquia, ¿qué necesitan para llegar a Buena Vida Primero que todo, actitud. Uno tiene que estar siempre puesto para lo que es consistencia, visión. Es que ser una persona seria y puesta para uno mismo, sacarse uno mismo adelante, poder progresar, desarrollar lo que es el ser humano, cada talento que tiene para poder llevarlo al público y poder pues hacer un éxito. En Buena Vida lo que hacemos es complementar y colaborar con otros proyectos para que se puedan dar a la luz, para que se puedan realizar y que sean fructíferos más que todo. Que no sea ninguna vaina rara, ninguna maña engañosa, todo bien correcto como es. Ok, ok. Eh, ¿Ustedes cómo ven la movida o principalmente, pues ustedes que vienen eh, de, Santa Marta, tú que estabas en Nueva York, ¿cómo ven la, acogida que musicalmente está teniendo Barranquilla, que últimamente está palo tras palo, tras, e, tras éxito, tras éxito, artista tras, tras artista. ¿Cómo ven todo este movimiento nuevo que está sur, eh, aquí. que respeto y admiración para todos los cantantes de Barranquilla porque hay mucho, mucho, mucho, mucho talento. Hablando desde los más famosos que están en su momento, desde BL, desde Totoy y hablando que también no hay gente conocida que he conocido aquí en Barranquilla y es súper talentosa. Entonces, ¿cómo, te, ¿cómo explicarte? Mucho talento, bro. Mucho talento en la costa que todo el mundo debería conocer. Y tú, Masu, ¿cómo desde Nueva York ves tu pedacito de tierra musicalmente hablando? Pues desde mi pedacito de Nueva York, yo saco el celular, veo las cámaras del estudio y sigo colaborando con todo el mundo aquí en Buenavida, en Barranquilla. Aquí se han hecho bastantes producciones, se han grabado, se han hecho mix y master de varios proyectos que ya están a ruedo y han sido hits internacionales. Vamos a, ver, uno suave, uno suave, uno, suave. Eh, gracias a Dari llegó acá y pues hizo su vaina para colaborar junto a Gama y Deco para poder realizar el proyecto de reloj. Eh, nosotros como Flow Samario llegamos y cubrimos el evento, una canción que dio palo y que bueno, que bueno saber que salió de, este estudio que estamos el día de hoy. Y bueno, hermano, ¿qué, ¿qué, es lo próximo? ¿Qué tema van a sacar? ¿Con qué se vienen? ¿Quiénes son los, los, artistas oficiales de, de, Buena Vida? ¿Qué más hay? Bueno, The Buena Vida Gang, Gang, Gang, está comandando y tirando duro, duro, duro. Siempre estamos colaborando, no cerramos puertas, damos oportunidad al no cesar para que se puedan seguir haciendo más y más y más proyectos. Eh, pues Manso es un proyecto que yo llevo trabajando desde 2017, que es mi promesa artística. Junto al impulso de Buena Vida, lo he llevado más impulsado junto la mano de muchos productores, tanto White Shark como B.Y. Rivera. También tenemos otros exponentes que son en la parte más lírica como Vans. Tenemos eh, proyectos como producciones ejecutivas en las que tal vez el equipo de Buena Vida no participa, pero el equipo de Buena Vida ayuda a hacerlo realidad. entonces, démele eh, un mensaje de motivación a todos esos artistas que, están surgiendo y que tal vez lo ven y, y, y vean este, esta entrevista y digan, wow, qué, qué, estudio, qué vibra, quiero estar ahí. Démele un mensaje de motivación para que ellos también pues lleguen a ser parte de, Buena Vida Obvio, obvio. Eso es que tengan la intención, nos tiran el DM, como se puedan contactar con nosotros. Vamos a ver la propuesta, la estudiamos y la sacamos adelante. No tienes que ser músico, es solo que tengas que tener una visión para un proyecto. Colaboramos con DJs como Gerson DJ, Jorge Navarro, también tenemos muchos pelados fotógrafos, videógrafos, eh, diseñadores de páginas, diseño gráfico. Cuando a ti te interesa el arte, cuando tienes un proyecto tanto profesional como artístico, artístico profesional e empírico, se le colabora. Trabajamos con muchas empresas también, fundaciones, colaboramos con la parte de documentación, recaudo de fondos para poder hacer eh, los eventos para esas fundaciones, para hacer eh, ensayos, tarimas, lo que uno necesita de aquí estamos para colaborar. Miles, miles, miles de cosas más. Eh, bueno, esto fue Buena Vida Gan aquí desde la ciudad de Barranquilla con Flow Samario. Y increíble todo lo que están haciendo, admirando todo el proceso que llevan. Y bueno, miles de vibras y bendiciones para, para todos ustedes.